Maestro Carol, la sua opera ci ha posto tanti interrogativi. Può spiegarci qualcosa sulla sua composizione? Ludwig van è más un concetto di una partitura terminata, o más bien un work in progress. All'interprete insegna che la musica del passato deve esecutarsi come musica del presente. un eh, eh, momento, traduco. Eh, la partitura di Ludwig van è più un concetto che una partitura finita, oppure un work in progress. All'interprete dice che la musica del passato deve essere interpretata come la musica del presente. Praticamente la partitura di Ludwig van è un collage da cima a fondo. Sì, no. Sería más correcto llamarlo metacolas. El punto inicial era la música de Beethoven, Y es así también en el resultado final, con la intención de evitar inserir notas de Beethoven en un lenguaje contemporáneo, lo que generalmente produce confusión. ¿Es un homenaje o una provocación más bien irónica? ¿Es una alienación de la música de Beethoven o de mi propia música? Es más apropiado llamarlo un metacollage. El punto de partida a la música de Beethoven y el resultado final rimane así. L'intenzione però era di evitare di mettere le note di Beethoven in linguaggio contemporaneo, dove spesso crea una confusione. È un omaggio oppure un gesto ironico? C'è un'alienazione della musica di Beethoven oppure di Cave? Lei invece voleva reinventare le relazioni nella musica di Beethoven senza distruggere la sua proprietà? El principio del collage llevaría a la caducidad de la propiedad intelectual. Más caducidad no es sinónimo de destrucción. La vivacidad del collage podría ser un resultado de la línea dinámica entre pasado y presente, entre el aquí y el allá, entre una autoconciencia privada y una pública. il principio di collage porterebbe all'abolizione della proprietà intellettuale, ma eh, abolizione non è sinonimo di distruzione. La vivacità del collage potrebbe essere un risultato della distinzione fluida tra passato e presente, tra qua e là, tra una consapevolezza privata oppure pubblica. Lei dice una volta que Ludwig van es un contributo la parte di Beethoven la música contemporánea. La música de Beethoven es contemporánea no en la respuesta emotiva a quien la escucha, sino en un sentido más profundo que depende del esquema de relaciones en el cual es escuchada. Hoy la interpretación de la música clásica se inclina hacia la moderación y los buenos modales. Por el contrario, se debe interpretar la esencia de los grandes maestros, y no una u otra de sus obras en particular. Por ejemplo, no debería ser importante para un pianista anunciar la sonata que interpretará, sino debería en vez anunciar Beethoven, para lanzarse a tocar por dos horas sin siquiera la necesidad de completar un pasaje en particular. Preferiría este método de trabajo por sobre las presiones comerciales, éticas y sociales que obligan a un músico a repetir una composición del mismo modo una y otra vez. La música de Beethoven es contemporánea, no en la respuesta emotiva de quien lo escucha, sino en un modo più profundo, que depende del esquema de relación nella quale è ascoltata. L'interpretazione della musica classica oggigiorno tende alla moderazione e alle buone maniere. Invece è l'essenza del lavoro del grande maestro che va interpretato, non i brani singoli un pianista che suona un concerto, invece di annunciare la sonata che sta per suonare, dice semplicemente Beethoven. E poi suona per un'ora, un'ora e mezzo, magari senza terminare nessun tempo individuale. Uh, lui preferisce questo approccio alla pressione commerciale, etica, sociale, che costringono una musicista ad eseguire una composizione per l'ennesima volta. Grazie Maestro Carlo. Prendo questa intervista come un invito a noi musicisti di continuare il nostro lavoro. Leid oder Freude? Libertà oppure gioia? La sinfonia non è ancora ultimata. Bettler, wir Bettler werden Fürstenbrüder? Noi mendicanti diventeremo fratelli dei principi? Scrivo un canto religioso per una sinfonia in antichi modi. Alle Menschen werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder, vielleicht ist es besser so. Tutti gli uomini diventeranno fratelli. Maestro, eh, forse l'intera sinfonia... Devo portarlo a termine in meno di 15 giorni. die Geigen im Orchester verzehnfachen, für den letzten Satz einen Text aus einem griechischen Mythos oder einen Kirchengesang, im Allegro, ein Fest dem Bacchus gewidmet, im Finale eine türkische Musik oder ein Choral. Dekuplicare i violini nell'orchestra. Per l'ultimo tempo, come testo, un mito greco, oppure un cantico di chiesa. Nell'allegro festa a Bacco. Nel finale, musica turca oppure un corale vocale. Gerade jetzt geht's mir gar nicht gut wegen aller Widrigkeiten, die ich ertragen musste. Sogar die Augen tun mir weh. Il maestro non sta tanto bene. Persino gli occhi fanno male. Ma non abbiate paura, avrete presto la Sinfonia, alles nur wegen dieser schwierigen Situation. Auch wenn ich allein bin, bin ich niemals alleine. Non dobbiamo avere paura di questa situazione difficile. Si proverà a farvi sentire l'intera sinfonia. Thank you.